Hello everyone, welcome again to Learn English with Kodia. مرحبا بكم مجددا في دروس تعلم الإنجليزية مع كوديا ومع دروس السنة الثانية بكالوريا ودائما الآن مع الوحدة الثانية لعنوان ديالها Cultural Issues and Values واليوم مع درس جديد ديال درس ال communication أو أيضا ما يعرف بالفانكشنز اوكي okay. غنشوفوا درس اللي هو مهم وممكن تستعملوه في القسم يعني في كل حصة ديال آه، اللغة الإنجليزية okay. العنوان ديال الدرس ديالنا هو expressing lack of understanding and asking for clarification اللي كنقصدو بهذا العنوان هو تعبير عن عدم الفهم وطلب التوضيح اوكي expressing lack of understanding هو التعبير عن عدم الفهم ما كنفهموش شي حاجه شنو هما العبارات اللي كنستعملو في اللغه الانجليزيه اوكي او asking for clarification هو طلب توضيح شنو هما الهوات اللي كنسمعو باش يعني نطلبو بالاستاذ او الشخص اللي اللي كنهضرو معاه باش يشرح لينا ويوضح لينا داكشي اللي قال اوكي so let's start with the okay this is the teacher نعتبرو هذا من teacher وعندنا ايمن teacher قال هاد العباره هادي Today we will talk about the issue of polygamy. يعني اليوم سنتحدث على قضية البوليغامي. أيمن قال I am not sure I understand. Okay الجملة اللي قال أيمن علاش كتعبر؟ Okay Very good هنا أيمن expresses lack of understanding هنا أيمن عبر على عدم الفهم ديالو داكشي علاش قال I am not sure I understand يعني أنا لست متأكد بأنني فهمت أوكي okay? يعني شي حاجة ماشي هذه أوكي نشوفوا أيمن اش غادي يدير أيمن قال but I'm afraid to ask my teacher ولكن قال لك بأن أنا خائف باش نسول الأستاذ ديالي واش هذا الفعل الثاني اللي دا قال أيمن واش مقبول ولا غير مقبول yes it's not acceptable okay هذه نصيحة لكم ونصيحة للجميع ملي ما كتفهموش شي حاجه طلبوا الاستاذ ديالكم من اجل التوضيح بطريقه اللي هي كتكون يعني محترمه الى اخره اوكي جود نشوفوا دابا الطريقه الصحيحه باش كيفاش خص ايمن يتعامل مع الاستاذ ديالو في هذا السؤال هذا اوكي ولا في هذه القضيه اللي ما فهمش ايمن اوكي عندنا ايضا تيتشر نفس العباره ايمن اوكي هنا تيتشر آه، هنا ايمن sorry من بعد ما آه، يعني نصحوا بعض الاصدقاء ديالو ولكن حاجه ما فهمتهاش الا خاصك تسول الاستاذ قال هذا السؤال هذا teacher what do you mean by polygamy اوكي okay. هنا شنو دار ايمن هنا ايمن asks for clarification هنا ايمن سول من اجل التوضيح هنا ايمن سول الاستاذ ديالو شنو كنعني ولا شنو كتقصد ب polygamy اوكي هاد العمليه دار بها ايمن هي العملية الصحيحة داكشي علاش تلاميذ أو اشخاص اللي ما فهموش شي حاجة باللغة الإنجليزية أي لغة حاولوا يسولوا من أجل التوضيح أو الشرح طلب التوضيح that's what Ayman did so Ayman asks for clarification okay هنا ملي كتسول for clarification teacher يقدر يقول لك بهذه الطريقة هذه polygamy is having more than one wife at the same time okay شوف polygamy هو أنك تكون عندك أكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت يعني بولوغمي هو تعدد الأزواج زوجات أو الأزواج على حسب كل ثقافة اوكي سو polygamy هو تعدد الزوجات أو الأزواج اوكي منين سول أيمن الأستاذ ديالو هنا أيمن فهم لأنه asks for clarification اوكي جود داكشي دابا غيحينا على شنو هما العبارات اللي يمكننا نستعملوها في expressing lack of understanding اللي ما كنفهموش شنو هما العبارات اللي نقدر نستعملو number one هذه معروفه I don't understand ما فهمتش okay. uh, number two I'm not sure I understand شنو الفرق بيناتهم uh, I don't understand يقدر شي يعتبرها يعني كجمله واقعه يعني ما فهمتش بحال كتقول شي ما فهمتش يا استاذ اوكي okay. بحال اللي كتكون تابع شي حاجه بطريقه وقحه ولكن ملي كتقول I am not sure I understand يعني لست متأكد يعني فهمت كتكون أكثر لطافة يعني حتى آه، الشخص الأستاذ أو أي شخص آخر اللي آه، يبغي يشرح لك هنا غيشرح لك بوضع يعني كيقول هنا بصدر رحب اوكي ما يكونش معصب إلى آخره uh, I beg your pardon uh, هذه كتسمى بزاف في البريتيش انجلش ابيك بيغ يعني آه، استسمحك يعني بحال ما سمعتكش ولا داكشي قلتي ما فهمتش الى اخره كتقول بطريقه مباشره اوكي استسمحك اي بيغ يور باردن يعني بحال واش ممكن تعاود داكشي اللي قلتي اوكي نمبر 4 ام I'm not quite sure I follow you هنا عندنا quite بين قوسين يعني نقدر نكتبوها وقدر ما نديروهاش يعني اختياريه غير هي نوعا ما اوكي ملي كنقول ام not sure I follow you يعني لست متأكدا بأني متبع معاك I'm not quite sure I follow you يعني أنا لست متأكد نوعا ما بأنني أتابعك 5 I'm not sure I got your point يعني لست متأكد أني فهمت داكشي اللي كتهضر عليه اوكي got your point يعني داكشي اللي كتقصد يعني ما متاكدش اني فهمت القصد ديالك sorry I didn't get your point بحال بحال number 6 غير هنا زدنا sorry يعني اسف ولكن ما فهمتش القصد ديالك 7 sorry I didn't quite hear what you said يعني اسف ولكن ما سمعتش نوعا ما داكشي اللي قلتي هنا آه، يا اما عدم الفهم او عدم السمع يعني ما سمعتيش بسبب كان ضجيج ولا شي كام ديو دايز ولا شي حاجه تقدر ما تسمعش داكشي قال الاستاذ تقدر بلطافه بهذه الطريقه هذه تقول الاستاذ ديالك teacher sorry uh, I didn't quite hear what you said الى اخره هنا عبرنا على expressing lack of understanding وهي اول خطوه من اجل الفهم اوكي okay. آه، دابا غنشوفوا كيفاش نسولو ونطلبوا التوضيح كي عندنا بزاف العبارات اوكي العباره الاولى هي وات دو مين باي مثلا ما فهمناش شي كلمه ولا شي عباره نقولوا وات دو مين باي زائد ديك العباره شنو كتقصد بهذيك العباره بحال قبيله شفنا مثال ديال بوليغامي ما فهمناش الكلمه ديال بوليغامي سولنا الاستاذ ديالنا نقولوا وات دو مين باي بوليغامي could you say that again please okay مثلا شي حاجه ما سمعتيهاش مزيان تقدر تطلب الاستاذ ديالك باش يعاود يقولها اوكي كود could you repeat please نفس المعنى ديال يعني اعاده ديال داكشي اللي قلتي would you clarify that please هاد العباره كنستعملوها باش كنطلبوا الاستاذ باش يوضح لنا clarify يوضح اوكي okay. يعني واش ممكن انك توضح ذلك أرجوك اوكي okay. please Is it possible for you to elaborate on that please اوكي يعني واش ممكن لك انك تعطينا تفاصيل اكثر على ذلك اوكي من فضلك اوكي so is it possible for you to elaborate on that please could you explain more please واش ممكن تشرح اكثر ارجوك في اخر عباره معنا وما كاين عبارات بزاف غنخلي الناس بهاد العبارات could you give us an example please واش ممكن تعطينا شي مثال من فضلك اوكي هادو عبارات expressions اللي كنسالو من اجل asking for clarification باش نطلبوا توضيح اوكي دابا ندوزو ل clarifying one's point هذه آه، يعني واخا ما كاينش مقرر ولكن إيه، إيه، إيه، من افضل انكم تعرفوها مثلا شي واحد سولكم مثلا شي طلب توضيح الى اخره عباره كتستعمل انت باش توضح اوكي مثلا سوري ليت مي اكسبلين يعني عفوا آه، دعني يعني اشرح اوكي مثلا قال لك مثلا what is uh, teacher what do you mean by polygamy تقول مثلا sorry let me explain Polygamy is uh, the fact of having more than one wife at the same time. Okay? هني اللعبة كتعمل باش توضح النقطة ديالك. In other words, okay? يعني بعبارة أخرى كما كنقولوا عربية وبلونجلي كيقول بكلمات أخرى ولكن في العربية كنقولوا بعبارة أخرى. In other words, بعبارة أخرى. In other words, Uh, let me put it uh, in another way يعني دعني يعني أعيد الصياغة ديالها بطريقة أخرى Uh, let me explain that in more detail. Uh, دعني أشرح ذلك بتفاصيل أكثر. Uh, to put it differently يعني سأعيد صياغتها بشكل مختلف. Okay. Uh, I will say this in a different way يعني غادي نعاود نقول هادشي بطريقة uh, مختلفة اوكي okay. هادو عبارات كنستعملو باش نوضحو الفكرة ديالنا النقطة ديالنا ولا شنو كنقصدو اوكي okay. This is clarifying one's point اوكي okay. مثال قبل ما نساليو الفيديو ديالنا ان شاء الله عندنا examples ناخدو واحد المثال uh, عندنا teacher وايمن لانه هما الضيوف ديالنا ديال هاد الحلقه هذه اوكي teacher قال our topic today is about ethnic diversity in Africa okay هنا ايمن ما فهمش الكلمه اللي باللون الاحمر ethnic diversity آه غيقول في الاول غيعبرنا على expressing lack of understanding غيقول I'm not sure I got your point teacher could you clarify that please okay عندنا هنايا expressing lack of understanding تعبير عن عدم الفهم وهنا asking for clarification okay العبارة could you clarify that please now teacher okay in other words بعبارة أخرى ethnic diversity means including many ethnic groups okay يعني ethnic diversity هو التنوع العرقي ethnic diversity هو التنوع العرقي اوكي okay. آه، التنوع العرقي كيعني بان هناك مجموع من آه، يعني هناك يعني يتضمن مجموعات كبيره من العرقيات هذا هو التنوع العرقي اوكي okay. آه كتلقاو مثلا آه، بحال مثلا في نيويورك مثلا تقدر تلقى آه العرق العربي يعني الفارسي التركي الاوروبي الروسي الى اخره كتلقى مجموعه من الاعراق في بلاصه واحده هادشي كنسميوه ethnic diversity كاين كيكون مجموعات عرقيه كثيره تمام المعنى ديال ethnic diversity كاين هاد المصطلحات مهمين خصكم تعقلوا عليهم لان عندكم ايضا في آه، في هاد ال unit يعني cultural issues and values so that's it for today درس يعني بسيط يعني الا ما فهمتوا شي حاجه عبروا على express lack of understanding في الكومنتيرات او طلبوا من اجل التوضيح الا فهمتوا شي حاجه so thank you very much uh, see you in the coming lessons inshallah see you